百秋武道具店の動画店長のいつものメガネ借りてみたどうどう似合うってレンズ入ってないやん こんにちは、百姓ブログで動画です。立ちますかもう今日の動画は、商談審査を受ける人は、ぜひ見てほしいです。今日はお互い尊虚から立ち上がったところで、どういう風に動くかっていう話をします。そして、どういう風に動いてはダメかっていう話もします。 まず最初にやってはいけない動きっていうのがあるんですこっちが相手ねこっちが自分ねお互い損敬して立ち上がって動いてはいけない方向があるんですそれはいきなり右とかいきなり左とか何もやってないのにいきなり下がるとかこれはやってはいけないです特に商談審査受ける人絶対これやってはいけないです じゃあどっちに動けばいいのか。お互い尊虚の状態から立ち上がったら、必ずまあ先に一歩入りますけども、この後は必ず横じゃなくて前後、前後、前後に動いて、相手と間合いの攻防をします。 一つ良くない例として尊虚お互い尊虚から立ち上がったらいきなり横に動いちゃう人がいますいきなり横に動くなんだったら相手もいきなり横に動く人だったらお互いもうこんななっちゃうんですこうなっちゃうもうこんな動きばっかやって全然前後に攻めないこれは良くないですじゃあこちらがね横に動くっていうのはどういうケースが考えられるかというと相手がぐっと一歩攻めてきたそして攻めがすごいプレッシャーだその中でこっちがよよりよく中心を取るために 開き足で中心を取ると。反対に裏から中心を取ると。こういう横に動くっていうのはあります。だけど、相手も何もやってない。こちらも何もやってない。プレッシャーも何にも感じてない。この状態でいきなりこちらがこう横に動いちゃう。こういうことはないです。その理由は後から説明します。 後ろに下がっちゃうケースですね。これも良くないです。お互い損拠して、はじめ、何もやってないのにいきなり下がっちゃう。いきなり間合いを取っちゃう。これも良くないです。後ろに下がることがあるとすればよ。あるとすれば、例えば相手が一歩攻めてきた。それで、その攻めが強すぎて下がるっていうのはないんだけど、相手の攻めが、これどうなるかわかんない。わかんないから、体さばきとして、よりよく中心を取るために下がる。こういうのはあるかもしれない。でも基本的に何にもなくいきなり下がるっていうことはないです。 おいおいそんなこと言ったって横に逃げたり下がったりしなきゃ打たれちゃうよそれは多分ね試合の時のお話してるんでしょ試合と商談審査はもう別物と考えてもらった方が分かりやすいと思いますなんで商談審査で横に動いたり後ろ下がったりしちゃダメなのかそれは実は位取りっていう話が出てくるんです 暗い鳥については僕もまだまだ使用中なんで、生意気ってほんと申し訳ないんだけど、お互い尊虚から立ち上がったら、一歩先に前に入って、相手よりも大きい声で、いやー と規制、大きい声、そしていつでも打てる体勢で、さあ来いと。ここで、ここで逃げちゃダメなんですよ。これに後手に回ってしまうと、打った体が動かなくなる。これが暗い取り。尊虚から立ち上がって、一歩前に出て、ここで暗い取りをするんです。相手に負けない気迫を出さないといけない。大事なのは難しいんだけど、ここで負けないことなんです。ここで相手に負けないこと。さあ来い。いつでも打てるぞと。ここで負けない気持ちを作ってることなんです。なので、立ち上がって、いきなり り下がっちゃうなんていうのは、これはもう自らこの位取りを放棄してるんです。立ち上がっていきなり右に行っちゃう、左に行っちゃう。これは、この位取りを自分から捨てちゃってるんですよね。いかがでした今日は位取りなんていうちょっと難しい言葉出てきちゃったんだけど、わかりやすく言うと、尊虚して立ち上がったら、絶対に横とか、後ろとか、行かないってことだね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ